ආයිබෝවන් කාලීන පුවත් වාර්තාකරණය අංක එක සියතු දැසන පුවත් විකාශයෙන් ඔබ හමුවන මම අර්චනා පීරිස් ප්‍රථමෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත. ප්‍රති ත්‍රස්ත පනතේ විනිවිධ භාවය ගැන යුරෝපා සංගමය අවධානෙන් GSP ප්ලස් සහනය ලැබීමත් තීරණාත්මකයි. නැව රටවටේ ගියත් ඩොලර් චූන් නැව ගිලුනත් ඩොලර් චූන් නැව්ගිලින රටේ ඩොලර් ගැන අද ටෙලිවැකෙන්. ප්‍රථමයෙන් දේශීය පුවත්. යෝජිත ප්‍රතිට්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් මේ වෙන විට යුරෝපා සංගමය අවධානය යොමුව තිබෙනවා. නවපනතේ විනිර්ධභාවය සහ විදායකය වටා බලය ඒකරාශිවීම ගැන තමන් අවධානයෙන් පසුවන බවයි යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවයෙන් තානාපති ඩෙනිස් චායිබී පවසන්නේ. යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳ කතාබහ මෙවන විට ජාත්‍යන්තරය දක්වා ව්‍යාප්තව ගොස් තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන රැසක් නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතට එරෙහිව අදහස් පල කරන පසුබිමක යුරෝපා සංගමයද මේ පිළිබඳ සියස්ථාවරය ප්‍රකාශ කර තිබුණා. යෝජිත නව පනතේ විනිවිධභාවය සහ විදායකේ වටා බලය ඒකරාශීවීම ගැන තමන් අවධානයෙන් පසුවන බවයි යුරෝපා සංගමය ශ්‍රී ලංකා සහ මාලදිවෙන් තානාපතේ ඩෙනිස් චායිබී පවසන්නේ. GSP+ යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට වෙළඳ සහන ලබා දෙනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව යුරෝපා සංගමය තීරණයකට එළඹීමට සූදානමින් සිටින පසුබිමකයි යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත හඳුන්වා දී ඇත්තේ. ඒ අනුව යෝජිත නව පනත GSP+ සහනය මෙරටට ලැබීම සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක සාධකයක් වන බවටයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පෙන්වා දෙන්නේ. පුද්ගලයෙකු ත්‍රස්තවාදියෙකු ලෙස නම් කිරීමට ජනාධිපතිවරයෙකුට බලය පැවරීම ගැන අවධානයෙන් පසුවන බවයි ඩෙනිස් චායිබි වැඩිදුරටත් පවසන්නේ. ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මාලදිවයිනේ ජර්මානු තානාපති හොල්ග සීබර්ඩ්ද මින් පෙර සඳහන් කර තිබුණේ GSP+ සහනය ශ්‍රී ලංකාවට අහිමිවීමේ අවදානමක් පවතින බවයි. යෝජිත නව ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත පිළිබඳ විවිධ පාර්ශව අදහස් පළ කළා. දෙකෝටි 20 ලක්ෂයක් වූ ජනතාවගේ ජනාධිපතිවරයාට කතා කරන්න ද පහසු එක දිස්ත්‍රික්කයක ඉන්න නියෝජ්‍ය පොලිස්පති හමු වීමද නියෝජ්‍ය පොලිස් උත්තර කතා කරමුද ලේසි. ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතේ ඉඳලා ප්‍රතිත්‍රස්තවාදී පනතට එනකොට තව ටිකක් මේ පල්ලයට පැනලා සැහැල්ලු වෙලා තරල වෙලා නෙමෙයිද තියෙන්නේ. මේ පනත නීතිගත වුණයින් පස්සේ රජයට විරුද්ධ කිසිම සංවිධානාත්මක වැඩපිළිවෙලකට අවතීර්ණ වෙන්න බෑ මාධ්‍යයට ඒ පිළිබඳ කිසිවක් පළ කරන්න බෑ වෘත්තීය සමිති කිසිවක් කරගෙන යන්න බෑ ඒ සියල්ලම අනිවාර්යයෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵල මේක ක්‍රියාත්මක වුණොත් මේ පනතත් මම දන්න පාර්ලිමේන්තුවේදී කවුරු මොනවා කිව්වත් මේ රට ගැන හිතලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුත් මේකට සහාය දෙන පිරිසක් ඉන්නවා. චූන් වෙලා ඉන්න පොහොට්ටු අයට කියනවා මේ පනත ආවොත් ඊළඟට තාම කෙටි කාලයකින් ඕගොල්ලන්ට විපක්ෂයට ගිහාම ඕගොල්ලන්ට මේට මේකෙන් බැටකන්න වෙනවා. එතකොට තේරෙයි අපි කරගත්තු මෝඩගම කියලා. ප්‍රතිශස්ත පනත ගේන්නේ ආණ්ඩුවේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මිසක් රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නෙමෙයි. මේකේ කවුරු හරි කෙනෙක් යමක් ලියන එක, යමක් කතා කරන එක, වීඩියෝ එකක් කරන එක, ඒක බෙදා හරින එක, Facebook එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන එක පවා ත්‍රස්තවාදය කියලා අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් විදිහේ විවෘත අර්ථකථනයක් තමයි මේක ඉතුරු කරලා තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහයි රාජපක්ෂ ජුන්ටාවයි හැරෙන්න ඉතුරු ලක්ෂ 220ම ත්‍රස්තවාදෙන් කියලා සලකන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පනත හදලා තියෙන්නේ. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන්. ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය අපේ ජනවහරේ හරි අපූරු කියමනක් තියෙනවා නේද නැවගිලුනත් බෑන්චූන් කියලා නේද අද දෙසිය පනස් හතරවැනි ටෙලිවැ කියලියන්න හදන්නේ ආන් ඒක ගැන නැවක් ගිලුනත් බෑන්චූන් එවිතරක්ම නෙවෙයි හොඳේ නැවක් නිකං අපේ රටවටේ වටයක් ගියත් බෑන්චූන් අප්පා නිකං නැවක් එහෙමත් නෙමේ ඉතින් හොඳේ ඔය අසූචි පොහොර ටිකක් එහෙම අරගෙන රටවටේ ගියත් අපේ සමහර උන්දලට බෑන්චූන් නැවක් ගිලුනත් බෑ බෑන්චූන් නැවක් රටවටේ වට දෙකක් තුනක් කැරකිලා ගියත් ඉතිං අනේ මෙහේ සමහරුන්ට බෑන්චූන් දැන් මේ උපහැරණය අද ටෙලිවැකින් මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරන්නට හදනවා හොඳේ නැවක් ගිලුනත් බෑන්චූන් නෙවෙයි ඩොලර්චූන්. නැවක් රටවටේ වට දෙකක් තුනක් කැරකිලා ආයෙත්තර නැව අයිති රටටම ගියත් අපේ සමහර මහවුන්දලට ඩොලර්චූන් කියලා. දැන් ඔබ කල්පනා කරනවා ඇති මොකක්ද මේ අප බ්‍රන්ස ඩොලර්චූන් කතාව කියලා නේද. එහනං ඉතින් අහගමුක හොඳේ මතක ධර්මයේ චීන අසූචි පොහොර නැව නේද ඒ නැවේ සිට අපේ මුහුදේ ගිලුණු එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ එක නැගලා ඔය දැන් සිංගප්පූරියන්ට හදන මේ හොරුන්ගේ කතාව එහෙම මේ වන විට යම් ප්‍රමාණයක් දන්නව ඇති නේද. එතකොට ඔබට ආයේ තේරුම් යාවී මේක මොනතරම් දූෂිත නඩයක් විසින් විනාශ කළ හා ඉතිරටිකත් විනාශ කරන්ට හදන රටක්ද කියලා. මුලින්ම චීන නැව මතක් කරගම හොඳේ මතකද අපේ රටවටේ හැඟි මුත්තන් කළ නැවනේද හැබැයි ඊට පෙර එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒ මේ පැනලගිය ජනාධිපති ගෝටාබය. රසායනික පොහොර තහනම් කරමින් කළ ජාතික අපරාධය හොඳේ. ඒ අපරාදේ මූල්‍ය මේ වශයෙන් ගණන් බැලුවොත් ලංකා ඉතිහාසේ අතිශය අමනෝඥ විනාශකාරිම තීන්දුව. රසායනික පොහොර තහනම් කරමින් චීනයේ අර ශින්ඩාවෝ සීවික් බයෝටෙක් සමූහ ආයතනයෙන් කාබනික පොහොර නැවක් ගෙන්වන නේද මතකයින නේද. ආං ඒ නැවී ආ පොහොරවල එදා අහිතකර ක්ෂුද්‍රජීවින් අඩංගු බව දෙවරක්ම සනාත වුණා. දැම් පොහොර ගොඩබාන්න දෙන්න බෑ කියලා ඊට අදාළ ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතන කිව්වා. ඒවා ජීවානුහරණය කළේ නැති ක්ෂුද්‍රජීවින් අඩංගු පොහොර කියලා පැහැදිලිව කියලේ වගකීම එ චීනයේ ශින්ඩාවෝ සිවික් බයෝටෙක් ආයතනය භාරගන්ට ඕනි කියලා තේරුම් කරලා කිව්වා. නමුත් මොකද වුණේ නේද. අපි මහා අර්මපුදුම රටක් නෙනේද. අන්තිමට ඒ පොහොර නැව යාන්තන් හරවල ඇරිය රටවටේ කැරකි කැරකින් දලා. වැරද්දත් ඒ උන්දලගේ අතේ නමුත් මොකද වුණේ නැවත්නෑ පෝරත් නෑ ඒ වෙනුවට අපි අන්තිමට ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හයයි දසම නමයක් හයයි දසම නමයක් එකැනෙ රුපියල් වලින් නං කෝටි එක්දාස්තුන්සියාසූ දෙකක් ආං ඒ චීන සමාගමට ගෙව්වා. කෘෂිකර්මයට එවෙලාවේ ඇමතිබරු දෙදෙනෙකු හිටිය. මහින්දානන්ද සහ ශශින්ද්‍ර රාජපක්ෂ. මේ දෙන්නම මාර සුරංගනා කතා එදා කිව්වන නේද. අන්තිමට පෝරත් නෑ ඒ වනාට රටේ සල්ලිවලින් රුපියල් කෝටි එක්දස් තුන්සියාසු දෙකක් ගෙවලා හිත හදාගත්න තරං හිත හොඳ මිනිස්සු අප්පා පිනේ දෙහෙම තමයි කරන්ට වනේ අන්තිමට ඒ ගැන කියන්ට තියෙන්නේ ඉතිං අර චීන පොහොර නැව නේද අපි ගෙවපු ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හය දසම නමය එමත් නැත රුපියල් වලින්නම් කෝටි එක්දස් තුන්සියාසූ දෙක නේද ඒවනිකම්මනිකන් සෙලවෙන මනසපුතා කියලා තමයි කියන්ට වෙන්නේනේ දැන් මේ මූල්ලය අපරාදේ මේක සෙලවෙන මන්සනමේ මූල්ලය අපරාධයක් හොඳේ ආගේ මූල්ලය අපරාධය පිළිබඳව විගෙනක වාර්තාවක් එලියට ආව. එහි සඳහන් වන්නේ මෙ අපේ රටට වූ අලාබේ රුපියල් කෝටි එක්දස්තුන්සි අස්සු දෙකහෙවත් ඇමරිකානු ඩොල මිලියන හයයි දසම නවය මීට අදාළ නිල්ලධහරීන්ගෙන් අයකරගත යුතුයි කියලා හොඳේ හැබැයිති ඇමතිල දෙන්න නම් ගැලවුණ හරිද හැබැයි මෙහ නිලධාරීන්ගෙන් මෙරුපියල් කෝටි එක්දාස්තුන්සියාසු දෙක අයකර ගන්ටදාපු නඩුවක් නම් තාම අපි දන්නේ නෑ හොඳේ දන්න කෙනෙකු හිටියොත් ඉතින් ටෙලිවකේට කියන්ට හරිය? ඒවනම් ඉතින් ඊළඟට ඊළඟ නැවට ගොඩයමු නේද ආයකට ගොඩවෙන්ට පුළුවන් කමක් නෑ මොකද ඒ නැවතියෙන්නේ අපේ මුහුදු පතුලේ ඒ අහල පහලටවත් එන්ඩයන්ඩවත් දෙන්නේ නෑ ඒකයි වැඩි නැවතියෙන්නේ අපේ මුහුදු පතුලේ නමුත් අපිට කිට්ටුවටත් යන්ට දෙන්නේ නැහැල්ලු ඔය ඒක තමයි මොකක්ද ආං අර එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නෞකාව නේද විස්සයි විසයක වසරදි ඒ කියන්නේ වසර දෙකකට පෙර මැයි මාසේ විසිවැනිද අර ගිනි අරගෙන මුහුදුපත් වුණේ නේද මතකයි නේද ආන්ගේ නැව මේ නැව ඔය සිංගප්පූරුවේ ලියාපදිංචි එකක් නයිට්‍රික් ඇසිට් හොඳට මතක තියාගන්න නයිට්‍රික් ඇසිට් ටොන් විසිපහක් ඕක ඇතුලේ තියෙනවා ඊට අමතරව වෙනත් රසායනික ද්‍රව්‍ය සහිත කන්ටේනර එක්දාස් හාරසිය අසූහයක් එකන බහලුම් එක්දා සාර්සිය අසුහයක් තියෙනවා. මේ කන්ටේනර් අතරත් අතිශය අන්තරාය කර කන්ටේනර් අස්සූ එකක් තියෙනවා. මේ නැව මැයි පාලොස්වනිදා. ඉන්දියාවේ හසීරවරායෙන් පිටත් වෙලා තිබුණා. ඒ අතර තමයි ඔය රසායනික ද්‍රව්‍ය අඩංගු කන්ටේනර් කිහිපයක කාන්දුව නිසා ගින්නක් හටගෙන තිබුණේ. නැව නැවත හසිරවරායට හරගෙන යාමට අවසර ඉල්ලුවා. නමුත් ඊට අනුමැතිය ලැබුණේ නැහැ. ඊළඟට ළඟම වරාය මොකද්ද? කටාර්. ඊට ඇතුළු වීමටත් අවසර ඉල්ලුවා. නමුත් දුන්නේ නැහැ. ඊළඟට ළඟම වරාය කවුද නේද? අර ඉතින් ඔක්කොම කුණු බේරවැවට කිව්ව හේ නේද ඔන්න ඉතින් අපිට ඇත්ත කිව්වද නැද්ද දන්නෙත් නෑ කොහොම වුණත් අපේ මුහුදු සීමාවට නැව ආව නේද අන්තිමට ඔබට මතකයිනේ මේ නැව අපේ මුහුදෙදි ගිනි ගත්තා ඒ 20යි 21 මැයි 20 වෙනිදා නේද එදා ආරම්භ වුණු ගින්න දින 13ක් පුරා පැවතියා අන්තිමට ඉන්දියාවත් ගින්න නිවන්න එක් වුණා නමුත් බැරි වුණා බොහෝ රසායනික ද්‍රව්‍ය සමග නැව මුහුදුපත් වුණා අන්තිමට අපේ මුහුදට අපේ වෙරළට ජල්ජ මිත්‍රජීවින්ට පමණක් නෙමේ අපේ ජනජීවිතවලටත් මින් සිදු වූ හානිය සහ හෙටත් සිදුවීමට නියමිත හානිය අතිශය භයංකරයි. විනාශකාරී. මේක ලෝක ඉතිහාසයේ සිදූ අතිශය දරුණුම නෞකා අනතුර ලෙසත් සමහරු හඳුන්වනවා. සමහරුන්ට නම් ඉතින් එදාර මේ වෙරලට ගොඩගහපු කැස්්බෑව එහෙම මතකද. අරවාරකන් පුරදු නැතුව මැරණවා කියලා කිව්වේ නේද. ඔවාගේ කතාව තමයි. දැන් දුකහිතන කතාවේක නෙවෙයි. මේසා විශාල අපරාධයක් විනාශයක් අපේ රටට අපේ වෙරලට අපේ ජනජීවිතවලට සිද්ධ වෙලත් අනාගතයේදී සිද්ධ වෙන්ටත් ඉඩ තියෙනවා කියලා දන්නවා. ඒ තියාගෙනත් අපිට බැරුවගියා අද වෙනකං අදාළ වන්දිය ගන්න. මේ යන විදිහට වන්දිය මගහැරෙයිද වන්දිය ගන්ට පුළුවන් ඒද එහෙම නැත්තං වන්දිය වංගු ගහයිද කියනකයි අද ඇති ප්‍රධානම ප්‍රශ්නය. හරිද ඔවු හෙට ටෙලිවැකිය නෝරදවාම අහන්න. හෙට ටෙලිවැකෙන් අපි ඉතාම පැහැදිලිව එක්ස්ප්‍රස්පර්ල් නෞකාව සහ ඒ වන්දිය ලැබෙයිද වන්දියට වංගු ගහයිද කියලා අපි හෙට කතා කරන්න සූදානම්. එම පුවතත් සමගින් සියත උදෑසන පුවත් විකාශයේ මින් නිමවට පත්වනවා. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.